òtútù dé o èmi bàbá lẹ́gbà ní o ẹ ti mọ̀ pé tẹ́ ẹ bá ti rí mi ìròyìn ayọ̀ ni mo mú wá àwọn pisi gúwẹ́ máa ní o wọn náà ti padà wọn ti padà. What? Nobody told me. ìgbà tó rí báwọn túká wọ́n rí Grammy gbà. Hey Chineke, what type of nonsense is this? Àwọn ọmọ wẹ́wẹ́wẹ́, àwọn ọmọ ọ̀nù wọn, wọ́n ń gba Grammy. Wọ́n rí pé ah, èyí ò dá o, àní láti padà. What is the meaning of this? Ìpẹ́. Ó lè tún parọ́ ojúkòrójú. Ó lè tún parọ́. Àní láti join padà ẹ fi wọ́n lẹ̀ wọ́n wá kọrin wọ́n kọrin burúkú fún wa ọ̀nà àwọn kọrin. Oh God of mercy. Ah! Is he why the craze? Eh? Gbàtẹ́ ẹjọ́ wa papọ̀ ẹ̀ ń kọrin gidi. Ẹ̀kọ́ bó dùn ẹ̀kọ́ bó dùn kọ́lọ́jẹ́ ìgbà mi nǹkan kó dùn ẹ máa ní mo sọ fún yín o ìgbà tó túká wọn ò rí ṣíbi gbà. You are a useless man. You are a. Madman.